Ha, rimau ni jadi lambang orang Melayu. Ah betul. Jadi orang Melayu ni hebat sebab dia lambang dia rimau. Masa Melayu dia boleh semua bangsa berduduk dengan dia. Tapi jangan bagi dia marah. Kalau dia kalau dia marah, dia mengamuk.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 Begitu sebaliknya apabila kita jauh ya, jauh daripada orang-orang yang soleh, jauh daripada orang-orang yang dekat dengan Allah, maka hati kita pasti akan gundah gulana macam sepi tak ada apa-apa. Sebab kita hidup tu eh, kan perlukan nasihat, perlukan istilahnya siraman rohani. Maka daripada itu buat teman-teman semua, jangan bermalas-malasan ya. Kalau ada ceramah di mana-mana pun hadir kan. Sehingga apa? Kalau kita istilahnya rajin ke majelis ilmu, maka insya Allah rohani kita, batiniah kita akan tercukupi dengan ilmu-ilmu agama. Sehingga kita semakin damai, semakin tentram dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Oke guys, kali ini kita akan mereaksen sebuah video ataupun kita akan mengaji bersama, yaitu Syekh Muhammad Zainul Asri. Ya, Di sini dari Khalifah untuk semua channel. Ya, jangan lupa untuk di like, share, komen dan subscribe-nya buat teman-teman semua. Linknya ada di deskripsi karena banyak sekali ceramah-ceramah yang disampaikan oleh ustaz-ustaz daripada Malaysia, guys. Ya, terbaik memang ya. Jom kita tengok videonya, guys. Let's go. Pada pagi yang mulia ini, mari sama-sama kita mengangkat kesyukuran kita yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kita untuk kita bersama di majlis Allah pada pagi ini. Mudah-mudahan dengan selalu kita menghadiri majlis-majlis Allah kita semua dilayakkan untuk masuk ke syurga Allah. Amin amin amin ya rabbal alamin. Pada pagi ini kita masuk kepada nama Allah Al-Khaliq. Allahumma salli ala sirina Allahumma salli Apa dia makna Al-Khaliq? Menurut pendapat yang sahih Al-Khaliq ialah Tuhan yang maha mencipta bagi segala Allah yang maha pencipta bagi segala Yang dimaksudkan dengan maha pencipta maknanya maha pereka maknanya semua makhluk yang ada dalam alam ini ialah ciptaan Allah dan rekaan Allah hmm. sama ada Allah masalli ala sayyidina Muhammad di dunia ataupun di akhirat semuanya ialah ciptaan dan rekaan Allah di dunia ini sebagai contoh Allahumma masalli ala sayyidina Muhammad Allah masalli pokok pokok tumbuh dari bawah yang berakar di dalam tanah itulah yang menghijaukan dunia ini sama ada kita melihat iaitu melihat hari-hari ataupun kita melihat lama-lama sekali bila kita duduk atas muka bumi Kita melihat hari-hari kehijauan Kehijauan yang berada atas muka bumi Daripada sekecil-kecil dan serendah-rendah tumbuhan Sampai sebesar-besar tumbuhan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala Sebagai contoh Dia yang maha pencipta Yang juga dia ialah maha pereka bila mana dia mencipta pokok-pokok kayu bagi orang yang selalu masuk dalam hutan menembak, memburu ataupun cari akar, cari herba dan sebagainya cerita-cerita mereka bila masuk dalam hutan seseorang itu dia nak tahu arah kiblat ialah melalui dia tengok pokok-pokok kayu itu mencondong ke arah mana pokok-pokok kayu itu bila dia naik dia akan mulakan dengan dia mencondong ke arah kiblat. jadi begitulah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha perikah pokok-pokok kayu yang dicipta oleh Allah tunduk pada Allah tunduk pada Allah mentazimkan Allah, mengagungkan Allah, membesarkan Allah, pencipta mereka. Maka begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala mencipta binatang-binatang, mereka pelbagai bentuk jenis binatang-binatang. Rimau pun bukan satu jenis. Rimau belang, rimau akak, rimau kumbang, rimau pori. Ha? Rimau bintang. Jadi semua ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad jenis-jenis yang Allah cipta. Kalau kita tengok dalam laut macam-macam jenis ikan. Kita di belah utara Kedah ni kita makan ikan temenung. Kita makan ikan temenung ke temenung? M ke G? G. Ah, tapi ada ada lorat dia ikan temenum temenum jadi ini khilaf luruh kalau orang di pantai timur dia makan ikan tongkoi tongkol tongkol jadi saya bila pergi ke pantai timur saya nak carilah ikan temenum tak ada aha tak ada mereka semua ikan tongkoi sebab dia buat nasi dagang jadi belah ni ikan jenis tu belah ni ikan jenis ni aha Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli salli salli Kemudian ada ikan yang kecil-kecil Ada ikan besar Semua tu ciptaan dia Ikan ni jenis binatang Apa dia? Dia ada mamalia, ada reptilia Ikan ni apa? Reptilia tu apa dia? Tolong Ustaz, lupa sains Hak dua, alam apa dia? serangga ada dua alam larat penduk ayak penduk ha, tu tak boleh makan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli walaupun apa jenis ni cikgu sain tak ada, ada cikgu sain ke ni tak ada cikgu sain no? ha, tengok depa tu komen tak dalam Kau put cikgu sain lah kalau ular reptilia kan saya pun lupa dia punya tarif reptilia mamalia mamalia kita lah salah sinar Muhammad hmm. kalau ikan pau ikan pau walaupun duduk dalam laut tapi dia mamalia mamalia ni beranak pun mamalia ni beranak ha, ingat lah kalau bertelur apa dia reptilia oh, kalau kalau kalau bertelur reptilia ha, tu Tuhan cipta Dulu waktu kami mengaji dulu Pengajian tafsir Ibn Kathir Waktu tu yang mengajak Ustaz Fadil Nur Ada satu orang tu dia Allah SWT ada Dia mu'alaf Tapi suka tanya Walaupun dia mu'alaf Dia suka tanya Tengah-tengah Ustaz Fadil Dia mengajak dia tanya Dia macam badui ya Mana orang tak tahu Adab Orang tu gudung mengajak Yang dia tanya lagi Tu tak ada adab Kurang adab Lepas tu aku habis banyak barulah tanya. Tengah-tengah Ustaz dia duduk mengajar. Dia tanya, Ustaz, pasal apa aku kura tak boleh makan? Telok boleh makan? Kamu boleh beri jawapan? Ustaz Fadil ni dia cakap, tak ada alih nak makan. <laughs> Jadi, dari waktu pukul itu, eh, sengak. Tak tanya dah. Tak ada alih nak makan. Hmm, senang. Ustaz Fadil jawapan senang kan? Tak ada, tak ada, satu huruf hak lain nak makan lima patah ya. tumbang kawan tu jadi subhanallah Allah salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ok semua Allah cipta ciptaan dia ha. jadi semua ciptaan-ciptaan ni di bawah ruang kuasa ruang lingkup jabatan Al-Khaliq Tuhan yang maha pencipta Sallallahu alaihi Allah Allahu Baik. Tengok burung Burung macam-macam jenis burung Kita kata macam burung lang Burung lang ni Ingatlah lagu Syarifah Aini Apa kenal tak Syarifah Aini? Tak kenal Dia Dunia baru Kami kenal juga Zaman kami Syarifah Aini Syarifah Aini satu lagu dia Lagu dia tajuk dia Bila lang terbang di angkasa uh, lagu tu dahsyat menceritakan tentang lang burung lang ni burung lang ni dia ialah lambang kepada banyak bendera-bendera negara Arab Mesir, burung lang Iraq, lang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allah jadi banyak negara Arab ni dia pakai lang apa kelebihan burung lang burung elang ni dia raja angkasa dia raja dia raja kepada semua burung-burung kamu tahu tak bukan mudah nak bela burung elang kalau tak salah ingat ustaz satu orang tu dia bela burung elang dia kata burung elang ni menggas tua tak bagi bela kalau gaji ribu ke bawah tak layak maknanya kena 6000 katah baru layak bela burung elang pasal apa sebab dia raja Orang yang kaya je boleh belah Berulang ni masalah Sina Muhammad Allah Dia makan Allah. daging Dia tak makan hal lain Tu yang kata raja Masalah Sina Muhammad Allah Dan kalau siapa-siapa Yang belah berulang ni Berulang punya standard punya hebat dia Dia tak berah lah sangka Dia tak berah lah sangka Pertusat dia, dia keluar bersangka ke? Dah Dalam sangka tu dia pergi dia berah Keluar sangka Dia take dia tu Dia tembak Keluar pada sangka tak masuk dalam zakat tu buat main dia salah sangat berulang ni kalau kalau kita lepas Allah salli ada sayyidina Muhammad kita ber, kita belah berulang Allah salli ada sayyidina Muhammad lepas dia tak pergi mana tu kau tu ya dia terbang kau tu ya dia jaga tuan. hmm. kalau tuan dia nak jamu dia makan letak tangan macam tu tak lagi atas tapak tangan dia turun laju 60 km sejam dia turun tu dia sambak ni tangan tuan tak luka ha, tu ciptaan Allah pada burung lang jadi subhanallah jadi siapa-siapa yang yang mengaji sain dia kaji dia akan dapat satu penemuan yang hebat hebat Allah Ta'ala mereka hebat Allah mencipta Allahumma salli ala Allahumma salli ala rimau rimau ni dia raja rimau Harimau ni jadi lambang orang Melayu. Ah betul. Jadi orang Melayu ni hebat sebab dia lambang dia rimau. Ada silat rimau. Proton pun lambang rimau. Ah. Kan? Soalan Sina Muhammad. Allah Tahu tak pasal apa lambang lepas buh rimau? Kita bangsa rimau. Sebab tu merung mahawangsa tu, bala tentera merung mahawangsa tu, terjemahannya ialah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Bala tentera harimau. Ha. Okey. Okey okey okey. Baru tahu guys ya di sini. Itulah bangsa Melayu. Tahu tak kelebihan ataupun kehebatan rimau? Rimau ni makan orang tu. Oh. Tak takut. Masuk lautan menembak binatang soalan Sina Muhammad letih nembak berhenti rehat sandak senapang sandak tidur di pokok sebelum nak lelakkan mata ambil satu rantin keh keh sajalah keh keh keh tengok tengok uish ni tempat kaki apa ni dia sedak sedak rimau dia melompat Allah rimau uish ada apa rimau takut rimau ni dia makan orang Tengok-tengok dia kenyih hari kita Lari no? Kenyih-kenyih tu Tahu tak kenyih Senyum Dia pun kumpul tak tahu tu Dia kenyih-kenyih hari kita Lompat lari 500 km sejam Allahumma salli Allah. Jadi Pasal rimau Rimau ni hebat Dia pun comel rimau ni No Dia Dia Muka dia Muka dia comel tapi jangan comel-comel, comel-comel cengih. Mau pergi. <laughs> Comel-comel tapi cengih. Allahumma salli ala sayyidina Allahumma salli ala barakallahu. Dia kalau ribut orang ribut mai, dia cengkam bumi lah. Tak terbang, halim, habis pokok tumbang tapi dia tak terbang. Cengkam bumi lah. Tu kehebatan rimau. Orang Arab lambangnya lang. Orang Melayu lambangnya harimau. Rimau. rimau. Cina bangsa Cina lama dia naga lepas semua naga naga ni ada tak ada kalau naga ni kami apa ni ini imajinasi je naga ni ada dia ialah ular laut oh, ular Allah lah. cipta orang pula orang Melayu tak macam orang Arab bangsa ni tak sama di antara satu bangsa dengan bangsa yang lain Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala barik alaih. Masa Melayu dia boleh semua bangsa berduduk dengan dia. Dalam kampung Melayu, Cina boleh duduk, India boleh duduk, Siam boleh duduk, semua boleh duduk. Orang Melayu boleh kawan dengan semua orang. Ni bangsa yang unik yang orang boleh berkawan dengan dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan bangsa ni orang naik kepala tadi apa boleh? Bangsa ni Naik kepala boleh Tapi jangan bagi dia marah Kalau dia kalau dia marah Dia mengamuk Mengamuk tu Habis tak ada siapa dah boleh menang Kalau dia mengamuk Sebab tu dalam kamus orang Melayu Dalam kamus Dewan Mengamuk tu Bahasa Inggeris kan Mengamuk Terjemah mengamuk kan? Sebab bahasa lain tak ada istilah mengamuk Dia pun tak mengamuk Sebab tu dalam peristiwa Keamanan Tentera Malaysia pi ke nu negara hak perang mm -hmm. di Sudan ke mana tu soalan Sayyidina Muhammad Allah SWT waktu tu tentera Amerika Bismillahirrahmanirrahim tentera Amerika Allah SWT Sayyidina Muhammad Allah dikepung Allah. oleh musuh mereka ni kalau kepung tu mati tentera Amerika tapi Allah takdirkan tentera Malaysia tentera Malaysia bantu perang dengan musuh ni allah Sayyidina Muhammad Allahumma waktu lepas perang ni lepas mengamuk ha, bila mengamuk ni musuh kalah Amerika kalau tak ditolong oleh tentera Malaysia masalah Sayyidina Muhammad habis Allahumma tapi jahat Amerika Syarikat dia tak declare kita selamat dia dia kata tentera Pakistan pula ni bangsa kita Bangsa ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Bangsa yang Tuhan pilih sebut Melayu Islam. Macam Arab Islam. Macam Turki Islam, macam Pakistan Islam. Tu mulia kita. Taala Walaupun ada Melayu yang tak Islam tapi tak tak boleh naik. Melayu Islam. Kalau dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala kalau dia masuk Kristian di Kuala Lumpur Balik kampung Dia tak berani nyatakan dia Kristian No Kalau nyata dia Kristian mampu dia Orang kampung tak tahu buat apa lah dia ha, Jadi ini Bangsa yang sensitif dengan agama Tak semayang Tapi mengaku Islam juga Semayang tak? Tak Bukan Islam apa? Handak ni Marah kalau mengaku Kalau orang kata tak Islam tapi mayang tak Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim barik alaih. Masa ni juga subhanallah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli. Ialah bangsa yang rendah diri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan juga ha, dia ada dia ada dia ada benar sensitif. Apa dia? Jangan main pada dia. Main pada dia tepi Allah ma aina ah, la rajiun. Apa tu? Dia tengok sakit tu, dia angkat, pegang. Pegang, pegang. Terus sat. Cepat, cepat, cepat. Kita berhenti sat. Ada kereta jatuh dalam longkang. Ya Allah. Ha, cukup habis dah. Selamat dah. Bangsa Melayu ni bangsa yang Allah SWT ala Sayyidina Muhammad Allah dia tak boleh ramai kepala dia tepih tapi orang Arab suka pula main kepala dia. Kita pergi Mekah, kalau kita nak marah, kita kata, Abang, bolehlah, main kepala dia. Main kepala dia, gosok-gosok kepala dia. Main janggut-janggut dia. Main janggut-janggut dia. Lama dia boleh, eh? Jadi marah. Mak ha? ha, tu, kalau nak marah pergi Mekah, main janggut tu Arab. Hmm. Orang Melayu tak boleh main janggut dia, main rambut dia, main kepala dia, dia tepih. Allahumma salli ala. Orang mau orang apa dia punya tak boleh pula. Main pungkok ya. Dia tepuk-tepuk pungkok lah. <laughs> Tak boleh. Pak Salam Muhammad. Orang Melayu boleh pula. Dia mesra dengan kawan dia, dia sepak jumpa kawan dia. Pupah, pupah. Tu habis mesra tu. Ha, jadi benar benar benar. Pelik. Mana Tuhan buat mana manusia ni berbeza-beza. Unik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad berbeza-beza. Siapa cipta ni? Al-Khaliq. Al-Khaliq Ada makhluk Allah yang melihat malaikat Ada makhluk Allah yang melihat jin dan syaitan Anjin melihat jin dan syaitan Hujung-hujung malam Dia salat-salat pada bunyi Ada nampak tu Dalam waktu yang sama juga Nampak malaikat Ayam Ayam ni bila dia nampak malaikat Dia berkukuk Dia berkukuk tu sebab dia melihat malaikat turun daripada langit turun untuk menjalankan tugas-tugas di bumi. Tak sama binatang. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma salli wa Ada binatang yang tak ada cemburu. Khinzir. Khinzir ni pernah orang buat satu kajian. Khinzir ni buh suami dia, buh isteri dia. Lepas sekok lagi jantan khinzir Allahumma salli ala dalam satu kandang Allahumma salli tengok-tengok jantan tu merogol isteri khinzir betul tak bahasa macam tu kata api lah Allah salli ala sayyidina Muhammad Allah pun dengar macam betul jadi si suami khinzir ni tengok ya orang buat kat bini dia bodoh semua <laughs> tak ada tak ada cemburu Ah, tak ada cemburu. No, tak ada cemburu. Ha, jaga-jaga jangan duk makan khinzir. Selama makan khinzir tak ada cemburu orang putih. Orang putih Cina tu. Pakai seluar pendek. Salah Sena Muhammad. Allah SWT. Nampak paha bini dia. Orang tengok, tak apa pun. Biasa je. Kita jangan. Orang duk tengok-tengok bini kita. Tengok-tengok apa bini aku. Pasal, pasal apa? Sebab kita tak makan khinzir. Orang putih. Dia jumpa, dia bawa bini dia Jumpa kawan, bawa bini juga Dia cium bini kawan dia Kawan dia cium bini dia Pasal apa? Tak ada cemburu sebab makan khinzir Allah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni maknanya ini siapa cipta? Allah. Allah yang mencipta macam tu, dia mencipta macam ni. Tapi ada binatang yang sangat cemburu. Unta. Unta ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad jangan siapa-siapalah duk mengenap dia berasmara dana dengan bini dia. Siapa-siapa mengenap dia sedap orang mengenap, dia kejar orang tu, dia ligan orang tu. Kalau hang sama tak apa. Kalau tak sama aku bunuh ha. ha tu pernah berlaku. Unta bunuh orang yang mengenap dia sedang berasmara dengan bini dia. Allahumma salli ala sayyidina Allahumma salli ala Tapi ada masa tak jumpa kawan tu dia boleh menyorok tapi dia cari Tapi dia cari Dia jumpa Dia bunuh orang tu atau unta Lepas tu orang Arab Orang yang sangat cemburu Orang Arab Sangat cemburu tu bangsa Arab Allah salli ala sinna mahal Mereka makan daging unta Unta ni pula subhanallah Binatang yang Tuhan sebut dalam Quran afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat apakah mereka tak tengok macam mana unta diciptakan Allah tanya unta ni sangat kompleks unik dia nak turun tu dia turun macam orang yang nak sujud lipat kaki macam kita lipat kaki kita dalam semayang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad boleh berjalan berhari-hari tengah pandang pasir tak minum apa sebab dia ada guh atas tu dia bukai hatulah tangki ayak dia dia, minum macam mana tak tahu tapi tak pernah tengok dia tarik dengan straw pun hmm. dia tarik macam sayuran lah, macam mana kita tak tahu tu kena kaji hebat Allah cipta Allahumma salli ala Allahumma salli macam -macam salli Allah cipta kucing kucing ni dia mengiau tapi tak sama kucing Arab dan kucing kita nampak sama kucing Arab kalau kita pish pish dia tak pergi dia hanya pakai, dia hanya pi kalau kita kata bis bis bis. Ha, dia cakap Arab kok. Allah subhanahu Orang Arab tak reti kata pi. Pulau Pinang dia tak reti kata dia Pulau Pinang. Pinang. Dia tak reti kata pi. Perak Perak. Oh my god. <laughs> dia tak reti kata. Jadi maknanya tu Allah mencipta makhluk-makhluk dia. <coughs> yang dikatakan fenomena al-khaliq. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina. Begitulah Allah mencipta binatang-binatang berbisa pun. Binatang-binatang binatang berbisa ni kalau dia ketik orang, kalau dia pagut orang, penawar ada di mana? Di dia juga. Motor pernah tak kena kena exhaust motor? Di motor juga dia punya bila kena exhaust motor melecup tak? Melecup di motor juga ada penawar dia apa dia minyak enjin motor tu apa tak tahu ah? minyak enjin motor tu ambil buh di tempat kena melecuk tu tak melecuk oh iya ke tu motor hat tak cakap hat tak bunyi macam binatang Allah mencipta setiap benda yang berbisa ada dia punya penawak di dia hmm. binatang satu binatang tumbuh-tumbuhan yang berduri bila kena duri di dia juga ada penawar dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allah. jadi you know kalaulah seseorang tu buat kajian PhD tentang ciptaan Tuhan ni tak habis lautan ilmu penuh dengan ataupun syarat dalam semua ciptaan-ciptaan Tuhan Allahumma salli ala sayyidina Allahumma kamu tengok kereta van apa semua semua tu ada perasaan semua tu ada perasaan tahu tak ada perasaan seorang tu nak jual kereta dia kata kat bini abang nak jual dah kereta ni abang nak jual pasal apa nak beli hak baru hmm, sehari rosak lah kereta tu dia buat pangai dah dia ada perasaan oh nak jual aku hmm. ambil lah mampus tengah jalan perasaan tu Jadi semua ada perasaan bila nampak jadah Herok sikit Jangan alih dengan kaki Kesian tak dia Hormati dia Pakai tangan Tarik bagi elok Barulah sembahyang khusyuk Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma Ada banyak orang yang dia betul dengan kaki Tu tak menghormati makhluk Allah Allahumma salli ala sayyidina Allahumma salli ala sayyidina Allahu Akbar Baik Jadi Semua yang ada ni ciptaan Allah hujan Allah cipta Allah Sayyidina Muhammad berrahmat dia ada satu masa Johor kamu ni ada Johor Johor ni Pak Pandiak Arab dulu ada Pak Pandiak Melayu dia panggil Pak Pandiak dia bawa anak dia anak dia mati Allah Sayyidina Allah Sayyidina Bini dia tak ada Sa'ala Sayyidina Muhammad Allah Sayyidina Muhammad Lepas tu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Anak dia tinggal Bini dia tinggal anak kat dia Bini dia mandi ke anak dengan ayak suam Dia mandi dengan ayak panas gila anak dia Bila hati anak dia Masa Allah Sayyidina Muhammad Buat pergi ke kubur Orang dulu buat pergi ke kubur Buh dalam tikap Tanggung pergi kubur Sampai di kubur Dalam jalan pergi kubur tu anak luruh Anak jatuh sampai di kubur tanam tika sampai tengah jalan lo lah, anak siapa eh? anak dia <laughs> tu pak paniak pak paniak Melayu pak paniak ni ada isteri namanya Mak Andih kamu tak tahu ah? tahu tak tahu ah? ni hak baca buku tahu hak tak baca tak tahu cerita Allahumma SWT ala Sayyidina Muhammad Allah. Arab ni dia ada pak paniak dia dia panggil Johor. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim barik alaih. Allahu akbar. Juha ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli. Belakang basah lah. Basah lah. Basah sikit apa? Kita bukan suara abak. Tak ada suara. Ustaz Fadil dulu dia nak pergi ceramah. Turun-turun kereta orang pakat pi. Bawa payung. Tak apa, tak apa, tak apa, tak apa. Saya bukan suara abak. Faham tak suruh abang? Rosaklah tak apa. Kena sikit tak apa. Sikit je. Insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cerita Johor ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia pergi beli kaldai sepuluh ekor. Bayar duit Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu dia naik sekor. Dia bilang satu dua tiga empat lima enam tujuh lapan sembilan. Eh, aku beli sepuluh. Lepas sampel jadi sembilan Dia turun pula dia kira dua tiga empat lima 5, 6, 7, 8, 9, 10 Eh sepuluh pula Dia naik atas atas Kaldai tu dia bilang 9 Masalah Dia turun jadi sepuluh Allah. Jadi Allah SWT ala Sayyidina Muhammad Allah. Orang ni macam-macam Macam-macam Tuhan bagi otak Masalah Sayyidina Muhammad Allah. Untuk boleh menilai kebesaran Tuhan yang Allah cipta Hujan ni rahmat Allah. Johor ke motor jalan macam dah terjengkek-jengkek. Eh Johor pasal apa jalan terjengkek-jengkek? Takut terpijak rahmat Allah. Kenapa tak macam tu? <laughs> Al-Khaliq Tuhan yang maha pencipta. Saya tak boleh baca dah kesian kat lepas hari basah. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dan selesai videonya guys dan itulah tadi ya alasan kenapa Malaysia itu menggunakan lambangnya itu adalah harimau yang seperti disebutkan oleh Syekh Muhammad Zainul Asri tadi guys bahwasannya karena ya comel ya kan dan hmm, sangar <laughs> <laughs> Masya Allah memang betul ya Allahu Akbar banyak sekali istilahnya kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh negara Malaysia kepada negara-negara lain juga ya kan dan juga istilahnya kalau kita lihat guys kalau kita lihat banyak istilahnya tentara-tentara Malaysia ini yang berprestasi banyak istilahnya membantu menolong negara-negara lain seperti itu ya guys